сәлеметсіздер ме құрметті көрермендер ел жағдайына байланысты төтенше жағдайға байланысты үш шаралар онлайн түрінде өткізбекші ендеше менің ауламдағы жемін беріп тұруымыз керек иреміз аман жақтасын бүгін мен өзімнің үй жануарларымды